Pia hapa katika Mahakama Kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi jijini Dar es Salaam, ambapo siku ya leo Septemba ishirini na nne mshtakiwa wa pili katika kesi ya uhujumu uchumi yenye mashtaka ya ugaidi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Freeman Mbowe na wenzake Adam Kasekwa ameeleza Mahakama Kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi ya kwamba mara baada ya kukamatwa alivuliwa nguo zote, kisha akateswa akiwa amening'inizwa kwenye chuma mithili ya popo. Kasekwa ni miongoni mwa mashahidi katika kesi ndogo ndani ya kesi kubwa namba 16 ya mwaka 2021 inayowakabili yeye pamoja na wenzake akiwemo Mboe Halfan Bwire Hassan na muhamedi Abdullahi Limwenya. Kasekwa ambaye pia ni mshtakiwa kwenye kesi hiyo ameanza kutoa utetezi wake leo Ijumaa mara baada ya upande wa jamhuri kufunga zoezi la utetezi wao. Upande wa jamhuri ulipanga kutumia mashahidi saba ambapo umeueleza mahakama hiyo ya kwamba umeondoa mashahidi wanne waliotaka kuwatumia na kubaki na mashahidi watatu ambao tayari wameshamaliza ushahidi wao. Shahidi hao watatu waliomaliza kutoa ushahidi wao ni kamanda wa polisi Kinondoni RPC Ramadhani Kingai, Inspekta Mahita Omar Mahita na askari polisi Ricardo Msemwa. Kabla ya Kasekwa kuanza kujitetea, wakili wake John Malia amesema watakuwa na mashahidi wanne akiwemo Kasekwa mwenyewe ambapo Malia atamwongoza katika kutoa ushahidi huo. Kasekwa aliulizwa mahakamani hapo kama alikuwa na wadhifa gani na kueleza kuwa aliwahi kuwa askari wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ kikosi cha makomando namba 92 Sangasanga mkoani Morogoro ambacho kinatambulika kama Special Force. Mshtakiwa Kasekwa ameiambia mahakama hiyo ya kuwa alihudumu katika jeshi hilo kwa miaka sita kati ya mwaka elfu mbili na kumi na mbili hadi mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo amedai mwaka elfu mbili na kumi na sita hadi mwaka elfu mbili na kumi na saba alikuwa misheni nchini Kongo na alirejea salama na kuendelea na kazi. Malia alimuuliza Kasekwa mahakamani hapo ilikuwaje akaacha kazi, ambapo Kasekwa amedai kuwa hakuacha kazi bali aliachishwa kazi na wakuu wake mara baada ya kugundua alikuwa na matatizo ya beto confusion. Kasekwa alipoulizwa mahakamani hapo ya kwamba Beto Confusion ni nini, amedai ya kwamba hawezi kujua zaidi, lakini ni hali ya askari anaposikia milio ya mizinga na risasi kwa wingi, na anakuwa hafanyi vile anavyotakiwa na wakuu wake. Amedai kabla ya kuachishwa kazi alipata matibabu katika hospitali kuu ya Lugalo jijini Dar es Salaam, na mara baada ya kuachishwa kazi alikuwa anajishughulisha na kufanya biashara ya kununua maharage huko Morogoro katika eneo la Nongwe na kuyauza katika soko la rubeho mkoani humo. Kasekwa alipoulizwa anakumbuka nini tarehe tano Agosti mwaka elfu mbili na ishirini ameeleza mahakama hiyo ya kwamba akiwa na mshtakiwa mwenzake namba tatu Mohamed Limwenya katika eneo la Rao madukani Moshi mkoani Kilimanjaro walivamiwa na watu takribani watano ambao walianza kumvamia yeye na kuanza kumpiga ambapo mshtakiwa mwenzake alifika ili kumsaidia. Kasekwa ameendelea kudai kwamba Ling'wenya alipofika eneo la tukio aliuliza kwa nini wanampiga, na yeye akaulizwa kama anamfahamu na akawajibu kuwa anamfahamu, ambapo wakati akiendelea kupigwa, Kasekwa amedai kwamba alisikia watu hao wakisema ya kwamba ana madawa na silaha. Alipoulizwa kama watu hao waliohusika kumkamata na kumpiga anawakumbuka, Kaseko ameeleza mahakama ya kwamba anawakumbuka ni Ramadhani Kingai na Mahita ambao amewafahamu majina yao mahakamani hapo kwa kuwa muda mwingi wa matukio walikuwepo. Akijibu swali aliloulizwa na wakili Mali ya kwamba watu hao wawili amewataja walikuwa na majukumu gani, Kasekwa alijibu huku akidai ya kwamba amewatambua kwa kuwa sura zao na matendo yote ya kumpiga walikuwepo. Jaji Mustafa Siani anayesikiliza kesi hiyo akamuuliza Kasekwa anaposema kumwekea madawa na silaha ni nini ambacho kilitokea. Kasekwa alijibu swali hilo kwa kudai kuwa wakati anapigwa na kubanwa waliingiza mikono kwenye suruali yake na kusema kuwa ana madawa, na mwingine akaingiza kitu nyuma ya mkanda na akatoa kitu akasema ni silaha. Mshtakiwa Kasekwa ameambia mahakama ya kwamba wakati anakamatwa alikuwa na kiasi cha shilingi laki mbili na elfu sitini na afande Goodluck alitoa fedha hizo na kumkabidhi ACP Ramadhani Kingai, ambapo toka zilivyochukuliwa hafahamu fedha hizo zilipo. Amedai ya kwamba baada ya kumtoa pale walipomkamatia walimpeleka kituo cha polisi ambacho amekuja kujua jina lake mahakamani hapo ya kwamba kilikuwa ni Central Moshi, na alipoulizwa mara baada ya kufikishwa hapo ni nini kilifuata, Kaseko amedai ya kwamba walimfikisha kwenye chumba kisha baadaye wakamtoa kumpeleka kwenye chumba cha pembeni palipokuwa na jopo la watu wengi, ambapo walimvua nguo akawa ananing'inia kwenye chuma mithili ya mshikaki ama popo amedai ya kwamba mara baada ya mateso aliyoyapata Moshi alisafirishwa hadi Tazara jijini Dar es Salaam akiwa amefunikwa usoni tarehe saba Agosti mwaka elfu mbili na ishirini na ilipofika tarehe tisa Agosti walimtoa Tazara usiku, ambapo anadai alikuwa ana uwezo wa kutembea huku akielezwa anapopelekwa anakwenda kukutana na kilichomkuta Moshi. Kasekwa amedai safari hiyo haikuwa ndefu kama kutoka Moshi hadi Dar es Salaam, ilikuwa fupi, ingawa alikuwa amefunikwa usoni kwa jaketi akiwa haoni kinachoendelea. Mshtakiwa huyo amedai ya kwamba alipofika Mbweni, Kingai alikuwepo na akamtaja mwingine anaitwa Goodluck. Walimweleza ya kwamba kadri mateso yanavyopungua, kuna mambo mazuri yanakuja, na kumweleza pia kuna nyaraka watampelekea, wanamtaka azisaini. Kaseko amedai alipofikishwa kituoni hapo alipewa karatasi akaelezwa atakuwa anaitwa Vincent Juma, na akiulizwa amekamatiwa wapi ajibu ni Tabora kwa kesi ya unyang'anyi. Amedai walimpelekea nyaraka hizo na kuzisaini bila kujua zinahusu nini. Mara baada ya kueleza hayo, Kasekwa anayeonyesha mahakama maeneo aliyoteswa na kuumizwa ambayo ni mkononi na mguuni na kudai kwamba kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja tangu apate matezo hayo, hakuwahi kupelekwa hospitali. Ameieleza mahakama hiyo ya kuwa alikaa kituoni hapo Mbweni hadi alipofikishwa mahakamani na wakati wote hakuwahi kufunguliwa pingu. Mara baada ya Kasekwa kuwasilisha utetezi wake, Jaji Siani aliahirisha shauri hilo hadi Jumatatu Septemba 27 mwaka huu ambapo mshtakiwa Adam Kasekwa ataendelea kutoa ushahidi wake.